perto de pescaria também. Então o pessoal conhece, vocês podem desfrutar também da peça. As crianças têm o playground aqui, tem o campo de futebol também só aqui, tá? 5 graus, bem, você pode escutar. Pelo menos é. Bastante, pessoal. O pessoal que vai jogar. mim, pra mim. Hein? Que isso daí, Giovanna? Amor? Que isso daí? Como chama? É um pato? <laughs> é um pato. Ah, é pato. Aqui é a piscina do hotel. Essa daqui é a piscina para criança. E a outra lá no fundo é para adulto. Só que tá vazia, né? Tá frio. Ninguém quer tomar banho. amarração no pescoço, mas que... Tá quebrado, meu filho. Deixa eu filmar aí fazendo ginástica. <laughs> Mostra o peixinho aí. Olha o peixinho. é pescador. É pescador. Dá pra é fazer o molho. Velho, Dá solta aí, filho, pra ver. Tá tão grande. Olha, já passou tá três vezes. Pescou? Olha, desse tamanho o peixe. Vem que ela pequena era. Mas ela tá entrou. Esse é o pássaro da perna grossa. pescou peixe. Ai, caiu. Pode passar? tira, you. Não conseguiu pescar o peixe, pastor? É, eu dei uma demonstração como que se não pega peixe, né? Como que se não pesca. Agora eu vou ensinar como é que se pesca. Essa foi uma demonstração como que se não pega um peixe. Agora é como que se pega, lá ó. Peixe de água doce, Joga isca, ora para Deus mandar. Aí, agora, olha, tá puxando, tá puxando. Pescou! Mas como não dá para fazer aquela fechada, né? A gente vai devolvê-lo para o seu habitat natural. Então vai embora, tá. peixinho. Ah, não caia de novo, hein? Fique esperto agora. Que nem, a que nem o peixe pegou. Venha. Oh, não. vou mesmo. Cadê, cadê aquele irmão? Qual é o nome dele? O... É pai e filho pescador. Nós ficamos até o final. Não, né, que eu, vi, que eu vi você sair. É, ela, mas nós ficamos até o final. E aí, Vamos Esse é o famoso ganso Zequinha. Sim, esses que você. Ele não se sente um ganso, mas ele se sente pessoa, gente. E essa posição que ele estava, talvez para chamar alguma atenção, ele gosta muito de carinho, atenção, ele gosta de ser observado. Olha só, olha, olha o que ele está fazendo agora, olha. Eu não vejo os outros gansos fazendo essas coisas tiro, é, é, é, só esse ganso que faz as coisas. Eu não vejo os outros fazendo o que ele faz. É um ganso totalmente diferente dos outros. Ele foi criado com pessoas, com gente. Por isso que ele gosta de ser assim. Ficar no meio de pessoas, nunca fica no meio de ganso, só no meio das pessoas. Aproveitando, né, cara? Ah, mostra aí a sua obra de arte para todos os telespectadores pra... da TV Três <laughs> Poderes conhecerem. Um pouco aqui, né? Atenção, é, é, telespectadores do programa Três Poderes. Vocês podem encontrar essa peça, essas peças que a Dona Glória produz. É, aonde mesmo onde é o endereço da, do ateliê? É... Ai, meu Deus, <laughs> onde é? é Rua Fernando Lopes, 332. Ótimo. Lá vocês podem encontrar peças como essa, né? É? Verdadeiras obras de arte. Pronto, aí já tá, já está. Pode falar. Vai mandar um, um recado pro. É a minha casa teve um dia, viu? Deixa eu mostrar aqui. Isso. Vamos dar uma entradinha aqui? É, entra aí, mas tá uma bagunça danada aí. <laughs> Olha só. Peraí que eu vou mostrar. Deixa eu mostrar pro pessoal. Tá, tá gravando? Tá. Mostrar pro pessoal aqui o, o apartamento. Dá licença, vamos tá. entrar aqui tá no apartamento da Dona Lourdes, aqui, é né? Vamos ver aqui. É, aqui é cama, ah. Aqui é a cama de casal. Oh. Vamos é ver. É o... estou vendo aqui alguma coisa. Um frigobar. Vamos ver o que, que tem dentro. Nada aí, <laughs> só tem água. O cinegrafista quase caiu aqui, assustado com o que tem dentro do frigobar, não tem nada. Agora, quando der esse, esses desfalque aí, vê se não está gravando tá pastor. Uhum. Aí o senhor deixa no pause. Quando tiver resposta, é está gravando. Muito bem. É, é isso aqui o apartamento. Muito bem, já vimos. Aqui é a frente do apartamento. O jardim da casa. Né? E agora Manda aí o seu alô pro seu Manuel. É. Fala aí, Manuel, quando você quiser vir aqui, a nossa casa está nossa olhos. suas <laughs> ordens. Esperando você de braços abertos. Ah. Aprender a fazer crochê com a dona Glória. <laughs> agora está aprendendo né, ainda, viu? Não, nem aprendemos mais. A dona Sandra fazendo as lembrancinhas para o encontro. De casais. Lembrancinhas de encontro de casais. Isso aqui é, é para o pessoal que veio sem os maridos. <laughs> Viu, seu Manuel? O senhor não vem, ela vai ganhar isso aqui. Agora para os casais, se o senhor tivesse vindo, olhando pra você, Binho. <laughs> ah, não, não é esse não. Tudo isso? Esse daqui é para os casais. Aí. Ela ia é escrever bem. uma mensagem para o senhor. Mas como o senhor não veio... É para os casais, para quem não é casal. Aqui, ó. Os tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. <laughs> Não me falou lá dentro. É, não. Né? os tipo tipo no Fubá, né? É aquele que não é casado nem solteiro, né? É o Silvio Santos que falava, né? Por engano, eu escrevi uma aqui. Já passou, eu tinha um montão, ficou na outra Bíblia. Pronto. Ah, é? Muito bem, então agora ela vai mandar o alô. Agora é só tchau a todo mundo. Tchau, tchau. tchau. esse de rodar vem bem delicada assim, vem aqui, vem. Essa aqui é bem, né? vem cá, vem. Vem, vem. Tá, vem, vem cá, vem. mas lá é uma benção. Você não sabe o que o senhor perdeu lá. Olha aí. Olha que... Andei de cavalo. De escona. Andei de escona, fui na, na praia, fiquei sentada lá tomando água de... É uma benção. Muita coisa boa, cavalo pra gente andar. muito, muita coisa boa mesmo se eu perder lá. Ninguém, mais ninguém, mais ninguém. Peraí, peraí. Presentinho é pra minha Eu mala. Ai, ah, eu falei tudo. você assistência, mãe. Queria que você Mãe, assistência. Assistência, Lenilson, assistência. Concha, março, tá? cada qual que a É. Ano que vem? A gente vier de carro, a gente vem antes. Olha lá, olha lá. Mas cadê o motorista, gente? E é colorido. Né? Ah, você abre. É automático. É, tá gravando. Dá um pause, dá um pause. Tá gravando. Dá um pause. Dá um pause. Nós vamos fazer uma oração, tá, pessoal? Vamos. estar aqui esses dias debaixo da tua graça, da tua proteção. Sim, meu Pai.